Ya me ha afeitado, voy a grabar mi blog. Lo habéis oído. Muy bien, a escalar. Salto. Una, dos y tres. Ah. Ah. Muy bien, ahora ya puedo ir a buscar un pelo, un pelo. Muy bien, ahora salto. Wow. <laughs> Cállate ya, que con tu risa malvada no puedo grabar mi blog. Tal como se iba diciendo, yo estaba con mi hermano y de repente me encontré una moneda. Total, que me agaché, la recogí del suelo e hice así. No, no, no, no, no, esto no, no hice esto. Hice así. La miré bien, vi que era real, y entonces... ¡No! ¿Quién me está estropeando el blog? Ah, ya sé. Ruche. ese pequeño demonio que tengo en mí. esa caricatura que se me aparece de vez en cuando. Es que no sé por qué se tuvo que hacer real. Y no me deja hacer este blog. Seguramente me está haciendo puro. Bueno, el caso es que yo estoy aquí grabando este blog tan tranquilamente y de repente me hará alguna jugarreta, ya veréis, ya veréis, a ver. ¿Cómo acababa la historia? Ah, sí. Me guardé la moneda y... Me la guardé, bueno, <laughs> la ahorré. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque entonces ¡Para ya, cabrón! Como te pille, te vas a enterar. Bueno, tengo que irme, que ya no puedo más. Estoy de los nervios. Tranquilo, que no te haré nada. Ven aquí, pequeño maldito, te vas a enterar. ¡Qué daño!